Йоо. Маус бүтэн эргэж шít бүр. Оо, оцоо. Эчүү. Аа! Арстасай. За тэгээд өнөөдрийн бичлэгээр бүгдээрээ Egg Wars тоглож байна. Тэгээд Egg Wars тоглоогүй удсан байна. Тэгээд юу ч гэсэн та бүхэн ч гэсэн Egg Wars-ын эпизодыг хүлээж авсан байх гэж бодож байна. За тэгээд Манайх одоо pink баг байгаа. Тэгээд тэгээд миний Minecraft-ийн чадвар айгүй муучцсан байлээ. Тэгээд одоо Minecraft-аа сайжруулах ажил оролтно гэж бодож энэ доо тэгээд одоо Minecraft идэвхтэй тоглоё. Энэ яаж яах нөгөө нэг миний нөгөө нэг юу аа процессор процессороос юу л залгадаг процессороос дэлгэц рүү залгадаг нөгөө залгуур нь ингээд маалцсан. Нөгөө юу гараад ирцэн тэгээд яг ингээд юу яахад амир амир айгүй хэцүү болцсон. За <clears throat> юу мэс чимдээ нөгөө нэг ингээд мааслаад тэгээд ингээд жоохон байжгаад ингээд дэлгэц харлаа тэгээд айгүй хэцүү байгаа тэгээд би тэгээд юу майн Minecraft-ийн нөгөө нэг review тань манай хараа алчих хэрэгтэй. Би нөгөө Minecraft-ийн review-ээ нөгөө нэг 2 дугаар эпизодын хийдэм юм гэж бодож байгаа. Гэтэ яг тэрийг үзэх хүмүүсүүд яг тэрийг үзхийг хүсэж байгаа хүмүүсүүд ер нь олон биш байгаа юм шиг үү. Тэгээд тийм болохоор ерөөхдөө Minecraft Minecraft meme review ер нь хийхэ болд юм уу гэж бодож байна. Гэтэ яг хуу үзхийг хүсэж байгаа хүн байвал хийн. За тэгээд upgrade diamond first. Need 10 diamonds for for that. And манай хүн зүгээр намайг загнахаас 3 diamond шүү дээ. Ямар айтах юм. За. Оо энэ зүгээр илүү мах. Оо за. Би зүгээр хамаг хаягдлаар нь зүгээр өөрийгөө өөрийгөө тичиж идэнээс өө. Миний сэлүү яаж дефендл гээд байгаа юм бэ? Тийм сте. Йоо. Юу ээ? 1 2 3 4 5 6 7 8 Аа, юу whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, ink. Incoming. Incoming. Чи ингэж ярихгүй шүү. Чи зүгээр явсан дээр шүү хөшөө. Йо. Поо ямар амар нокбэк юм бэ ёо. <laughs> Унгаагчтэй намайг. Саний гараа чинь ёо. Ёо. Поо. Йоо! Манайх зүгээр хамаг Манайх зүгээр хамаг хийлүүдийг авч идэг нас өө. За бүгдээрээ очиж хүмүүстэй тус тус ёо тусалцгаая. Yeah. ёо ёо за за за за за за за за за уучлаарай уучлаарай ой оо уучлаарай намаа За уучлаарай уучлаарай ой оо уучлаарай намаа Лего What юу лего вэ За бүгдээр явцгаая үхэл рүү явцгаая байж гараа мах За Үхэл рүү явцгаая. Би тэднээс хаатууд хизээ юу. Ороороо. Аа. Оо. Ёо, юу саат болох вэ? Энэ зүгээр ёо. Өөрөө саат болог саат болгогдчихдаг байсан ёо. 哟！哟！哟！哟！乌龟，乌龟！哟！ Оо, оцсон уу? Эчүү. Аа! Харстуу сая. Ё! Ё! Хөх тийш. Ё.

Яах вэ? Яах вэ? байж би тэндээс нь ядаж нэг туслалтаа дэмжлэг үзүүлээд та нэг онсон. Яна яна яна. Би одоо өгчих юм бол тэгэл дуусна шүү дээ. Йо. Зинт явчих. Тэгвэл сонотик аваарлаа. Бай. Red income аа харлаа харлаа харлаа. Поо тэр бүрстэй. Йоо. Тэр бүр ямар чир орж ийнэ бүр. Шургаад ордог насаа бай. би. Йоо, тэр ямар юм бэ? Дорч ирэнгүүтээ. Чи тийм асуу. За, одоо бүдэрт юу хэрэгтэй вэ? Йоо, тэр манайх. Оо, тэр нөгөө нэг хомо момо зүгээр тэнд явчихдгүй би би тэнд жооч тусалцаа үзүүлмээр лээ. Альви онцооч ээ. Юу юу. Юу! Юу! Юу! Юу! Тэ чи би ночоо хийх гэдэг. Тэ би надад залцхаа. Ээ. Чи сүргээрээ ирсэн юм уу? Ээ. Оо, үгүй. Үгүй. Ээ. За за тэгээ дэмжлэг үзсэн болоо шүү дээ. Тэгээд таалагдсан бол лайк, comment, subscribe дараарай. Тэгээд Instagram, Facebook-оор ороорой. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр хоёртай. Аа тэгээ дээрэс намайг Instagram дээр follow дараарай. Очирн. Аа та та юу ч тэ. The peace.